本日の稽古を始めていきます正面に礼はい皆さんこんにちはタートルです 今回ですね、飛ばないヒートということで、脂肪燃焼するエクササイズを一緒にやっていきましょう。その前にまず木葬を始めていきます。木葬深く深呼吸をしていきます。心を穏やかにしましょう。 黙想をやめ本日の稽古を始めていきます正面に礼お互いに礼健康に礼立ちますそれでは10分間一緒にエクササイズしていきましょうまずは小手の横で首をついていきます腰をしっかり振りながら 目の前に同じ自分の身長の高さの人がいると思って首を切っていきます体をしっかり振りながら少し膝を曲げた状態ですゆっくり体を温めていきましょう れでしっかり二の腕シェイプアップができます座禅を組みます15秒間目を閉じましょう呼吸を戻していきましょうはい今度は今の分に脇腹をついていきます首をついて脇腹です 体をしっかり振っていきましょう次脇腹首をつないで脇腹をつきます腰をしっかり回してください だんだんと難しくなりますからついてきてくださいはい牧草です断念振みましょう動きがだんだんと大きくなっていきますいきます今の分に足払いを加えていきます足は少し広めです 相手の足を引っ掛けて起こします足払いしっかり腰を落として低く相手の足をかみます膝は少し曲げたところからさらに曲げます き座組は今の分に足払いからのワンツーといきます足払いしてからの次です 相手をイメージしてね脇腹足を買ってお腹をすくう終た足払いからの次はツー首軽脇軽足払いワン3つ していきます指脇足払いワンツーからの前キックいきましょう足払いからのワンツーからの前向けるだんだんと動きが 難しくなってきますよ呼吸をしていきましょう よ覚えてくださいもうワンツーからの前蹴りからの裏蹴りそう前からのワンツーからの前蹴りからの裏蹴り 自分でも分からなくなってきましただんだんと分からなくなってきました頭を使うことで疲れていることを忘れることができます はいもうこんがらがってきました行きましょうからもから裏剣からも脇腹をもうすでに忘れそうなタートルですからも裏剣からも鍵付き ってきた芝なワンツー前蹴り裏剣谷関分かなかった戻していきましょうそろそろからなくなってきましたやばいです ます続いて足払いからもワンツー前蹴り裏剣鍵突き膝蹴りいきましょう足払いからもワンツー前蹴り裏剣鍵突き膝蹴り何回も抜けてるような気がするけども そろそろ本当に分からなくなってきた心を沈めて疲れていることを忘れましょう汗が流れていることは気にしない。 足足払いワンツー前ブラ裏蹴りけ付け膝蹴りワンツーといきましょう上からワンツー付け膝蹴りからワンツー のかもわからなくなってきた最初はひたすらアンチで最後は晴天好きをひたすらパンチしっかり手を引いて腰をしっかりし腰 でもみぞおちをイメージして息を早く引き手を早く そう目をつむって呼吸を戻していきましょう大きく深呼吸してゆっくり呼吸を吐いていきます頭の中を真っ白にさせて 呼吸だけに集中しましょう呼吸が元通りになるまでしっかり目をつむって深呼吸ですお疲れ様でした本日の稽古を終わります 正面に礼お互いに礼健康に礼ご視聴ありがとうございました